哎呦我的妈！哈，哈，哈，哈，哈， جيت بعد مصر كم شاب يقول أطمس أطمس سلام أطمس أطمس أطمس أطمس Ha ha ha ha! You want it? Hmm? Yes? You want the stick? Yes? Yes? <laughs> That. Dog trying to make up for destroying stuff. nice.